الحرمان من القبله هو اول ما بيغلط بيجي يعني اصلا ما هي بيجي. عشان ايه عايز ياخد الحضن عايز ياخد الحضن علشان يداري ما ترضيش لو سمحت وتقول أيوه. وتوقفي ايديكي لو سمحت